तो चलो अपन ने फिर से एक बार किया है वीडियो को कट और अपन सीधा बंदे को मारने के लिए जाएंगे चलो लूट करते हैं पहले माधुर से भाग रहा भाग रहा रुको इसको अपन मारेंगे आसानी से मारेंगे मतलब क्या बोलेंगे आसानी से फेलेंगे बहुत से भाग रहा है जन दो इसे कोई बात नहीं अपन धीरे धीरे से इसके मारो इसे मारेंगे इसको मतलब इसे मारेंगे रुको अंदर अंदर माधुर से तो इधर ही था अपन का ध्यान नहीं रहा पर कोई बात नहीं अपन जाएंगे और सीधे उसके ऊपर अटैक करके मारेंगे सभी को अपन को मारना है इसे मतलब मारना है कैसे भी करके अपन को इसका किल चाहिए सही है भाई लोग तो अगर आपने अभी तक अब उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए मेरे भाई ये शेयर करिए समझ रहे हो ना आप लोग अभी इसको तो सीढ़ियों के पास ही बैठा होगा साला पर कोई बात नहीं अपन देखेगा देखा आज देखो देखो भोसरी वाला आ गया है पीछे नीचे नीचे आना तो भोसरी फायर दे रहे नहीं भोसरी वाले मैं यहाँ से भागने वाला चलो अपन ने वीडियो को कर दिया है भाई फास्ट आप डरिए मत मैंने वीडियो को फास्ट किया है इसलिए अपन की मूवमेंट स्पीड थोड़ी बढ़ गई है ऐसा तो अपन न्यू प्लेयर है पर अपन ने फास्ट किया है मतलब इसके लिए अपनी मूवमेंट स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई आपको कोई इधर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि आपको यहाँ पर आया था ग्रेनेड के लिए पर ग्रेनेड अपन को नहीं मिला चलो कोई बात नहीं अपन फिर से देखेंगे कोई ग्रेनेड मिलता है या नहीं पर ग्रेनेड अपन को नहीं मिल रहा है तो चलो अपन जाएंगे सीधे उस बंदे के पास भोजरी वाले को अपन को मारना है कुछ भी करके इसे मारना है मतलब मारना है अगर भाइयों अपन को फिर से एक बार कह रहा हूँ मैं मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ पर बोलना पड़ता है भाई लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए आप पर अब अगर मैंने इसे मारा तो समझ रहे आगा आगा भोजड़ा आगा ये बैठ ले रुक जा भाग रहा था कब से कब से बेटा मैं सारी दुनिया घूम के आया और भोजड़ी वाला यही पर बैठा हुआ था चलो कोई बात नहीं आप उन्हें इसे मार दिया है आसानी से आसानी से मतलब एकदम ओपी टाइप बोलते हैं ना पहले ओपी बोलते हैं क्या बोलते चलो कोई बात नहीं कुछ भी बोलने तो भोजड़ी वाला अपन ने इसे मारा है और आप कर दीजिए इसी बात पर पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने अगर यहाँ पर ग्लो रहे भाई लोग अपन इसे लूटेंगे फिर करेंगे बंदे के बंदों को ढूंढे माधर से मारा रुक जा रुक जा बहुत अरे रे रे रे माधर चौदह इसके माँ का भौसला खाली करो करो रुको अपन के तीन ग्लोअर खाली है भौसले वाले ने माधर चौदह रश करने की कोशिश कर रहा रुको अपन इसे मारेंगे भौसला ग्लो अपन माँ का भौसला ग्लो ग्लो वेस्ट हो रहा है रुक रुक आ गए आ गया आ गया भौसले अरे बाप रे माधर से लोड़े लगते लगते बच गए अपन का मोबाइल मतलब हैंग हो गए जहर मतलब अटक गया था अपुन की गन अटक गई थी पर कोई बात ना उसके हेड पे ऊपर गोली गई है अपनी सीधे इसलिए अपुन बच गया नहीं तो अपुन के लोड़े लग जाते भाई ये समझ रहे हो ना आप लोड़े लग जाते माँ और बोल रहा हूँ चलो कोई बात नहीं पर अपुन ने इसे मार दिया है और अपुन को खपा बस अब ढूंढ रहे हैं अगले बंदे कहाँ पर है कहाँ पर नहीं अपन को कुछ मालूम नहीं है भाई लोग पर अपन को बंदों को ठोकना है मतलब ठोकना है समझ रहे हो ना बहुत से माधुर चुकी तो फायर कर रहा फायर कर रहा बहुत वाला फायर कर रहा चलो कोई बात नहीं मातर चुत आ रहा यहीं पर आ रहा अपने पास आ रहा इसे चुपचाप बैठने का आप उनको कुछ भी हलचल नहीं करेंगे चुपचाप बैठेगा आप उनको कुछ भी हलने नहीं का ढूंढने का नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं करने का समझ रहे हो ना सीधा इस पे आप आ दे आने दे आने दे भोसरी वाले डेगा मातर चुत इतनी गालियां दे रहा होगा ना आप उनको समझ रहे हो इतनी गालियां बखरा होगा भोसरी वाला आप उनको पर कोई बात नहीं आप उनने इसे मार दिया है भाइयों अब उनने इसे मार दिया है भोसरी वाला ऐसा डर गया होगा ना सीधा अपन उसके सामने गया तो भोचक का मादर रुको रुको अपन को साउंड आ रहा है बंदे का साउंड आ रहा है मतलब यहाँ पर बंदे भोजरी वाला फायर कर रहा है कहाँ पर है तो भोजरी वाले रुक गया अपन इसे मारेगा मतलब मारेगा लोडू को अपन को मार रहा है कहाँ पर है पर भोजरी वाला बाहर क्यों नहीं आ रहा लोडू इसे चलो अपन मेडिकेट लगा मेडिकेट लगाएंगे क्या मेडिकेट नहीं अपन के पास वो हिले नहीं रहे ना हिले नहीं हिले नहीं रुक रुको मातुर की मार भोजरी वाले रुक गया भोजरी ये माधुर तो इसको हेडशॉट नहीं लगता ना अपन के लोडे लगते लगते बच गए अपन मरते मरते बच गए चलो कोई बात नहीं अपन बंदे को ऐसे ही मारते रहेगा भाई लोग तो आप करना आप तो आपको भी ऐसे बंदों को मारते रहेगा पर आपको इसके लिए करना पड़ेगा लाइक शेयर और सबका चलो अपन जाते हैं आगे पर कोई बात ना बंदा माधव चलो आप उनको बहुत गालियां दे रहा होगा भोसड़ी वाला बोल रहा होगा सीधे भोसड़ी वाला भाग रहा था पर सीधे सामने आ गया पर कोई बात नहीं अपन आसानी से माधुर चुप मार दिया लोग लग गए माधुर चुप भोसड़ी वाले चलो अपन ने जैसे मारा वैसे इसने अपन को मार